කීර්තියක් අත්කර දුන් එල්සී ඒකනායක මැතිතුමනි පල්ලේපොළ විදුලි සේවා සමුපකාර සමිතිය උපසභාපතිතුමනි අධ්‍යක්ෂ මණ්ඩලයේ මහත්ම මහත්මීන් ඒ වගේම මාතලේ දිස්ත්‍රික් ක්‍රීඩා නිලධාරීතුමා ඒ ක්‍රීඩා නිලධාරී දෙපළ පල්ලේපොළ විදුලි සේවා සමුපකාර සමිතියේ සාමාන්‍ය අධිකාරිතුමා ඇතුළු විධායක ශ්‍රේණියේ ඇතුළු සමස්ත කාර්ය මණ්ඩලය සහ මාධ්‍යවේදී මහතුරුනි අද දවසේදී තරඟ වැදීම සඳහා අනාගතය බාර ගැනීම සඳහා ඉදිරිපත් වී සිටින ආදරණීය දරුවනි නම් කවුන්නකු තමුන්නාන්සේලා සියලු දෙනාගේම අවසරයි. බක්මාසයේ එළඹෙන්නට තව දින කිහිපයක් තියෙන දිනයක කාර්යම බහුල අවස්ථාවක පල්ලෙපොළ විවිධ සේවා සමෝපකාර සමිතියේ ගෞරවනීය ආරාධනෙන් මේ ප්‍රදේශයට අති විශිෂ්ට ජාතික යුතුයකමක් සංවර්ධනයේදී ඉටු කළ පල්ලේපොළ ප්‍රාදේශීය සභාවේ ගරු සභාපති ජගත් වසන්ත දිසානායක මැතිතුමනි ඔබතුමා ඉතාමත් ආදරයෙන් සහ ගෞරවයෙන් මම මේ අවස්ථාවේදී පිළිගන්නවා. ඒ වගේම ශ්‍රී ලංකාවට විශිෂ්ට කීර්තියක් අත්කර දුන් 1998 හෝ 97 වගේ වර්ෂයක තමයි මට මතකය අතීතයට දිව යන්නේ ආසියාවේ දක්ෂතම ක්‍රීඩකයා ඒ වගේම වේගවත්ම ප්‍රහාරකයා වශයෙන් නම් දරා සිටි එල්සී ඒකනායක මා මිත්‍රයා ඔබතුමාත් ඉතාමත් ආදරෙන් සහ ගෞරවයෙන් මම මේ අවස්ථාවේදී පිළිගන්නවා. ඒ වගේම අපගේ පල්ලපොළ විදුසේවා සමපකාර සමිතිය කිව් නෙතටින් මේ ප්‍රදේශයේ ජනතාවගේ හදවත බඳු ව්‍යාපාරයක් බවට පත් කරන්නට මා සමග උරින් නොර ගැටී කටයුතු කරන ආදරණීය උපසභාපතිතුමනි, ඒ වගේම අධ්‍යක්ෂ මණ්ඩලයේ මහත්ම මහත්මීන්, සාමාන්‍ය අධිකාරිතුමා ඇතුළු සමස්ත කාර්ය මණ්ඩලය මම ඉතාමත් ආදරයෙන් සහ ගෞරවයෙන් පිළිගනු ලබනවා. ඒ වගේම මේ ප්‍රදේශයේ දරුවන්ගේ නැනපහන් දල්වන විදුහල්පති ශ්‍රේණිය නියෝජනය කරන විදුහල්පති කණ්ඩායම නියෝජනය කරමින් මේ ස්ථානයට පැමිණ සිටින විදුහල්පති සුනිල් වසන්ත මැතිතුමනි ඔබතුමා ඉතාමත් ආදරයෙන් සහ ගෞරවයෙන් මම මේ අවස්ථාවේදී පිළිගනු ලබනවා. ඒ වගේම මහා සභා නීතිත මහත්තුරුනි සමාජික මහත්ම මහත්මීන් මාධ්‍යවේදී මහත්මීන් ඇතුළු සමස්ත දෙනා ගෞරවයෙන් පිළිගන්නවා. ඒ වගේම අපේ ප්‍රදේශයේ අනාගතය දැයේ වටිනාම සම්පතක් හැටියට සැලකෙන අද දවසේදී මේ ක්‍රීඩා තරගයට ඉදිරිපත් වී සිටින සියලුම ක්‍රීඩක දරුවන් ඉතාමත් ආදරයෙන් ගෞරවයෙන් ඕනෑකමින් මම මේ අවස්ථාවේදී පිළිගන්නවා. විශේෂයෙන්ම අද පාසල් කණ්ඩායම් මම හිතන විදිහට දෙකක් හෝ තුනක් නියෝජනය කරනවා. අපි මෙහෙම සතුටටපත් වෙනවා ඒ දරුවනොත් ඉතා වැදගත් විදිහට ඒ පැමිණි ගුරු මණ්ඩලය සමග අපි ආදරයෙන් සහ ගෞරවයෙන් පිළිගන්නවා. ඒ ඇතුළු නම් කියවන පිය සියලු දෙනාම ඉතාමත් ආදරෙන් සහ ගෞරවයෙන් පිළිගන්නවා. අරමුණ පැහැදිලි කිරීමත් මාහට පැවරිලා තියෙන වගකීමක් ඒ සඳහා අවස්ථාව ඉල්ලා සිටිනවා. මම මේ අවස්ථාවේදී විශේෂයෙන්ම සිහිපත් කරනවා මාතලේ දිස්ත්‍රික් පාර්ලිමේන්තු මන්ත්‍රී හිටපු අපගේ අමාත්‍ය ජනක බණ්ඩාර තෙන්නකෝන් සිහිපත් කළ යුතුයි මෙම ක්‍රීඩා පිටිය පල්ලෙපොළ කොට්ටාසේට අනුමත වෙලා දැනගන්න ලැබුණ අවස්ථාවේ මම රුවන් බණ්ඩාර තෙන්නකෝන් මැතිතුමා සම්බන්ධ කරගෙන ජනක බණ්ඩාර තෙන්නකෝන් මැතිතුමාගෙන් මම ඉල්ලීමක් කරා මෙම ක්‍රීඩා පිටිය පල්ලේපොළ සමෝපකාර භූමියට ලබා දෙන්න කියලා. මේ වොලිබෝල් ක්‍රීඩාව පිළිබඳව මගේ ඇඟේ තිබුණා හරිම ලෙන්ගතුකම. ඒ අතීතයත් සිහිපත් කරන්නට ඕනේ. මම පාසල් යන අවදියේ පාසලේ 6 7 පහේ වගේ ඉන්න දවස්වල ජනාධිපති විද්‍යාලයේ ක්‍රීඩා පිටියට වොලිබෝල් ගහන්න එනවා ලොකු පාසල් වල අයියලා. ඒ අයියලා කණ්ඩායම බෝල ගහන්න ආපුවාම අපේ වයසේ ඉස්කෝලේ පහේ හයේ හිටපු ළමයි අපිත් යනවා හවසට පිටේට ඉස්කෝලේ ඇවිල්ලා. ගෙදර ඉන්නෙත් නැහැ. මේ පුතාලට හරි වැදගත් කතාවක් මම මේ සිහිපත් කරන මගේ අතීතයේ. සෙල්ලම් කරන්න ගියාම අපිව ගන්න පුතේ බෝල අහුලන්න. පිටිපස්සේ ඒ කට්ටිය ඉස්සරහ සෙල්ලම් කරනවා. අපි තමයි ගන්නෙ පිටිපස්සට බෝලේ ගියාම දැන් වගේ මේ දැල්ලා වර්ණ අරේ මේ ගහලා නැහැ. බෝලේ ඈතට ගියාම දුවලා ගිහින් අහුල ගලා ගෙනත් දෙන්න ඕනේ. ඊට පස්සේ කෙටි කාලයක් ගියාට පස්සේ ආ සේව් එක දාපල්ලා සේව් එක දාපන්. කියලා සේවිස් එක දාන්න දෙනවා. සේවිස් එක දාන්න දීලා ඔහම අවුරුදු ගාණක් ගියාම කවුරු හරි කෙනෙක් පුරපාඩු වුණොත් පිටිපස්සේ යන්තම් ওই ස්ථානයක යන්තම් සෙල්ලම් කරන්න දෙනවා. ඊට පස්ව පුතේ අපි පාසලේ උසස් පෙළ පන්ති වලට වගේ එනකොට ඒ අපි බෝල අහුලලා ගෙනල්ලා දීපු අපේ වැඩිමල් අයියලා අපේ එල්සි මහත්තයා දන්නවා රංජිත් විතානගේ නාපගොඩ වෙත්තසිංහ මේ කණ්ඩායම ශ්‍රී ලංකා කණ්ඩායම පුතේ නියෝජනය කරා. නාවික හමුදාවට රංජිත් විතානගේ මගේ ගේ ළඟම ඉන්නේ ගම්පහ සීනෑ ක්‍රීඩා සමාජයට සෙල්ලම් කරා. නාවික හමුදාවට ගිහිල්ලා ශ්‍රී ලංකා ජාතික කණ්ඩායමට එක් වුණා. නාපගොඩක් පහු වෙනකොට ජාතික කණ්ඩායමට එකතු වෙලා ශ්‍රී ලංකා කණ්ඩායමේ නායකයා හැටියට කටයුතු කරා. මං හිතන්නේ දැන් තේරීම් කමිටුවේ කටයුතු කරනවා. ඉතින් මෙන්න මේ වගේ අතීතයක් තියෙනකොට මේ පල්ලේපොළ ප්‍රදේශයට ඇවිල්ලා වොලිබෝල් ක්‍රීඩාව තියෙන තැන්වල අපි ටෝර්නමන්ට් බලන්න යනවා. සමහර අවස්ථාවලදී කොස්සත් කණ්ඩායමකට මම සෙල්ලම් කරා ආපු මුල් කාලේ හොයාගෙන එනවා කණ්ඩායම් සෙල්ලම් කරන්න යන. මට හරිය අවශ්‍යතාවයක් ඕනෑකමක් තිබුණා. දිවා රාත්‍රී වොලිබෝල් පිට්ටනියක් කල්ලේපොළ නගරයට ආසන්නව ඉදි කරා. හරිම ආසාවක් තිබ්බා හිත ඇතුලේ. ඒකයි අද ඓතිහාසික දිනයක්. ඒ මගේ බලාපොරොත්තුව ඉෂ්ට කරගන්නේ මැති ඇමතුමල්ලා වගේම මේ සමෝපකාර භූමිය පොදු ස්ථානයක් නොවන බැවින් මේ පිටලිය අපිට ඉදි කරන්න අවස්ථාවක් ලැබුණේ නැහැ. නමුත් జగත් වසන්ත දිසානායක මැතිතුමනි ඔබතුමාට ගෞරවනීය ස්තුතියක් මම කරන්නට කැමතියි. මේ වොලිබෝල් පිටලියක් ඉදි කරනවා නම් රාජ්‍ය අරමුදල් ඇතුව අපේ ආයතනයනුත් ලක්ෂ 10ක් වියදම් කරා. මේ කොටස ප්‍රාදේශීය සභාවට ලියලා දෙන්න ඕනේ. පවරන්න ඕනේ. නමුත් ජගත් සභාපතිතුමා ඒ අවශ්‍යතාවය මගහැරලා චක්‍රලේඛන සකස් කරලා ඒ දුන්න සහයෝගය නිසා අද මේ නගර මැදයට ආසන්නයේ ඔබට ක්‍රීඩා කරන්න ස්ථානයක් මට ඉදි කරලා දෙන්න මගේ අධ්‍යක්ෂක මණ්ඩලයේ පූර්ණ සහයෝගයෙන් වගකීමෙන් ඉස්තර කරලා දෙන්න අවස්ථාව ලැබුණා. අද ඒකයි ඓතිහාසික අවස්ථාවක් කියලා කියන්නේ. ඔබට පුළුවන් ඕනෑම අවස්ථාවක ඕනෑම වෙලාවක මෙතුමාලාගේ සුරතින් මේ විවෘත වුණාට පසුව ඇවිල්ලා සෙල්ලම් කරන්න මේ ජාතික සම්පත් ආරක්ෂා කරන්න මේ සමෝපකාරය කියන ජාතියට යුතුයකමක් ඉෂ්ට කරන ආයතනය සුරක්ෂිත කරන්න කියලා මම ඉල්ලීමක් කරනවා. ඒ වගේම ඔබට මම තව පණිවිඩයක් නිකුත් කරන්නටත් කැමතියි. අද මේ කණ්ඩායමේ දක්ෂතම දරුවන් 6 දෙනෙකුට මගේ ආයතනයේ රැකී අවස්ථා හයක් මම දෙන්න අධ්‍යක්ෂ මණ්ඩලය අපේ උපසභා දූත්මාත් එක්ක සාකච්ඡා කරා. රැකී අවස්ථා හයක් දෙන්න මම බලාපොරොත්තු වෙනවා මේ ක්‍රීඩා තරගයෙන් පසු ඇවිල්ලා මාව හම්බෙලා රැකියාවක් කරන්න කැමති තරුණ තරුණයෙක් සිටිනා මගේ ඉල්ලීමක් කරන්න. ඒ වගේම අද දවසේ තවත් ඓතිහාසික සිදුවීමක් තමයි අපේ ජගත් වසන්ත දිසානායක මැතිතුමා මේ ස්ථානයේ පැමිණි සේම මම හිතන්නේ පොතේ එල්සී එකනායක කියන චරිතය ලංකාවට කීර්තියක් ගෙනල්ලා දුන්න චරිතයක්. ආසියාවේ වේගවත්ම ප්‍රහාරකයා කියලා තමයි පුවත්පත්වල පළවුනේ. රූපවාහිනිය නරඹනකොට එදා වගේම මගේ ඇඟේ තවත් හිරිකඩු පිපෙනවා. මෙතුමාගේ ක්‍රීඩා විලාසිතා දක්ෂතා මං හිතන්නේ ඩුබායි හරි ඕමාන් හරි වගේ රටක ලෙබනනේ තමයි මේ තරගයේ තිබුණේ. දක්ෂතම ක්‍රීඩකයා හැටියට නම් දරාපු එල් සේකනායක මැතිතුමා මගේ ආරාධනයට අද ඔබට ගෞරවයක් කරන්න මේ ප්‍රදේශයේ ක්‍රීඩා කරන දරු දැරියන්ට ගෞරවයක් කරන්න අද මේ ස්ථානයට පැමිණලා තියෙන එක මහා ඓතිහාසික සිදුවීමක්. ඉතින් මේ සියලු කරුණු සිහිපත් කරමින් ඔබට මේ ඉදි කරලා දුන්න මේ ක්‍රීඩාව ක්‍රීඩා භූමිය දිගින් දිගටම පරිහරණය කරලා මේ ස්ථාන සුරක්ෂිත කරලා ජාතිය අනාගතයේ දරුවන්ට ඉතිරි කරන්න තවත් කුමක් හෝ අඩුපාඩුවක් තිබෙනවා නම් අපි බලාපොරොත්තු වෙනවා අපේ ජගත් සභාපතිතුමාලා අපි කලින් ප්ලෑන් කරා මෙතන කාය වර්ධන කට්ටල් ගෙනල්ලා දාලා අර මේ මෙතන ලස්සන උද්‍යානයක් සමගම මේ ස්ථානයේ ඉදිරියට සංවර්ධනය කරන්න අපි අනාගතයේ ඔබට ඒ අවස්ථා ටිකක් උදා කරලා දෙන්න බලාපොරොත්තු වෙමින් ඔබට ජයග්‍රාහී දිනයක් ප්‍රාර්ථනා කරනවා අද පාසල් කණ්ඩායම ඉදිරිපත් වීම තමයි මේ වැඩිහිටි කණ්ඩායම ඉදිරිපත් වුණාටත් වඩා මට තියෙන ලොකුම සතුට. මෙන්න මේ චූටි පුතාලා දෙන්න විතර ඇති කාලේ තමයි පුතේ මම බෝල අවුලන්න යන්නේ. මේ අද සෙල්ලම් කරන මෙතන විශිෂ්ට දක්ෂයය මම හිතන්නේ එල්සි මහත්තයත් ඒ කාලේ ඔය වගේ ඉඳ ඇති. ඒක නිසා අපිට හරි අභිමානයි අද පාසල් දරුවන් පැමිණිච්ච සියලුම කණ්ඩායම් වලට කිස්සතිය යවන්න නැතුව කුමක් හෝ තෑග්ගක් මම ලබා දීලා යවන්නේ ඒ වගේම මේ නාමලේඛනය අරගෙන මම රටට වටින සහතිකයක් මේ දරුවන්ට දෙනවා අද ඉදිරිපත් වීම නිමිත්තෙන්. හරිම ශක්තියක් මේ වගේ මේ දැවැන්ත ක්‍රීඩකෝ මේ උස මහත රැකී ආරක්ෂා වලට යන ආමියගේ සමහර වෙලාවට මේතන ඇති. ඒ අයියලත් එක්ක මේ පුතාලා ඉදිරිපත් වෙච්ච එකම ජයග්‍රහණයට හොඳටම ඇති. ඒක තමයි අභියෝගේ ජය ගන්නවායි කියලා කියන්නේ. එහෙනම් ඔබට සුබ අනාගතයක් ප්‍රාර්ථනා කරනවා කොමිස්තුති.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 මාණික විද්‍යාලයේ හිටපු විදුහල්පතිතුමා එවැගේම මොණරවිල විද්‍යාලයේ විදුහල්පති නිමල් වසන්ත මහත්මයා සුනිල් වසන්ත මහත්මයා එවැගේම කොස්ගොල්ල විද්‍යාලයේ විදුහල්පතිතුමා රාජපක්ෂ මහත්මයා එතුමා අධ්‍යක්ෂකමන් ලෙස ඉන්නවා. ඇතුළු මේ අවස්ථාවට සහභාගීලා සිටින සම්භාවනීය අමුත්තනේ ඒ වගේ මාතලේ දිස්ත්‍රික් ක්‍රීඩා නිලධාරී තුමන් ප්‍රධාන විනිසුරු මණ්ඩල සියලු දෙනාගේම අවසරයි.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 ඒ නිසා ඒ වගේම එතුමාට හොඳ දක්ෂයෙක් හම්බෙලා ඉන්නවා. එතුමත් ඒ වගේමයි අපේ ජගත් මාත්මා පල්ලේපොළ ප්‍රාදේශීය සභාවේ හැමදාම සභාපතිතුමා. මම හරි වෙන්නේ නැති. ඒ වගේම පල්ලේ පොළ මම ක්‍රීඩා කරලා තියෙනවා පල්ලේ පොළ පහුගිය අතීතයේ මගෙත් එක්ක ක්‍රීඩා කරලා තියෙනවා පල්ලේ පොළ ක්‍රීඩකයෝ.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 ඉතින් ඕගොල්ලෝ එහෙම ක්‍රීඩා කරගෙන ඉන්නකොට ජාතික තේරීම් සමිතියේ සභාපති මම. ඇත්තටම ඔයගොල්ලෝ එතකොට සිලෙක්ෂන් වලට ඒ ජාතික කණ්ඩායම් වලට යන්න පුළුවන්. දැන් අපේ මාතලේ දිස්ත්‍රික්කයෙන් ජාතික සිලෙක්ෂන් තේරීම් කමිටුවට පීඩක පීඩිකාව එන්නේ නැහැ. ඒ මොකද අපි හැමදාම හැංගිලා ඉන්නේ. ඒ හැංගිලා ඉඳලා අපි කරන්න බෑ. මම හැංගිලා ඉන්න කියන මම නාවලේ කියන මට තේරීම් කමිටුවේ සභාපති වෙන්න බෑ. මම එතනින් එහාට ගියා. එතනින් එහාට අපි යන්න දෙන්න ඕනේ. එතනින් එහාට දරුවෝ මාතලේ නුවර කොළඹ එතෙන් ගියාම තමයි අපිට තරගකාරීත්වයක් හම්බෙන්නේ. ඒ තරගකාරීත්වය තුළින් තමයි අපිට ඉදිරියට යන්න පුළුවන්. ඒ නිසා මම මෙතුමන්ලගෙන් සහ ඒ පාලන අධිකාරීන් ඉල්ලා සිටින්නේ මේ ක්‍රීඩක ගෙවන්න උදව් කරන්න ජාතික තලයේ කණ්ඩායමට පීඩකෙක් මේ තාක්ෂණිකව මාතලේ දිස්ත්‍රික්කයෙන් දී වෙලා නැහැ. මම දැන් අපේ කාලය නියෝජනය කරලා ඉවරයි. මගේ කාලය ඉවරයි. මම බොහොම කවෙක් විදිහට කිරුපු කාලය ඉවරයි. දැන් මම උපරිමයට ගිහිල්ලා තියෙන්නේ තේරීම් කමිටු සභාපති කෙනෙක් එතකොට මම ඉල්ලීමක් කරන්නේ පුළුවන් නම් මාතලේ දිස්ත්‍රික්කයේ අපේ කණ්ඩායමක ක්‍රීඩකේ හොයලා දෙන්න. මම හිතන්නේ මේක අද එකට විශාලමක් වෙයි. හොඳයි.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 ඔබට පළවෙනි කීපයක් ලබා දෙන්න තමයි තරඟාවලිය පිළිබඳව පළවෙනිම මතක් කරන්න ඕනේ මේ තරගය පැවැත්වෙන්නේ සෞඛකාර බලප්‍රදේශයේ සමාජික සමාජිකවන්ට පමණයි. අපි කොයිම අවස්ථාවකවත් මේ මොහොතේ ඔබගේ හැඳුනුම්පත් පරීක්ෂා කරන්නේ නැහැ. යම් කණ්ඩායමකින් විරෝධතාවයක් ඇවිල්ලා ඒ විරෝධතාවය තහවුරු කරගන්න ඔබ පදිංචි පුද්ගලයෙක් නොවේ බවට තහවුරු කරන්න බැරි වුණොත් තරග කොන්දේසියක් විදිහට ඒ කණ්ඩායම තරගයෙන් ඉවත් වීමට සිදුවන බව විශේෂයෙන් මතක් කරන්න ඕනේ. මාඳුර මතාම වොලිබෝල් ක්‍රීඩාවේ යෙදෙන වොලිබෝල් ක්‍රීඩාවේ යෙදෙනමත් ක්‍රීඩකයෙක්. ඉතින් අද කියන්නේ මම වෘත්තියෙන් ශ්‍රී ලංකා ගුවන් හමුදාවේ අවුරුදු 22ක් සේවය කරලා මේ ජනවාරි 18 තමයි ගෙදරට ආවේ ලියන පිටේ. අවුරුදු 22ක් ඉඳලා ඉතින් ඇවිල්ලා මම ජාතික විනිසුරු 2010 ඉඳලා අපේ දිස්ත්‍රික් ක්‍රීඩාංගන රතුමායට දෙනවා දැනට ඉන්නේ. ඉතින් මාතර දිස්ත්‍රික්කයේ වොලිබෝල් විනිසුරුන්ගේ සංගමේ ලේකම්තුමා මම භාණ්ඩාගාරිකතුමා. එතකොට මේ දැනට ආවේ අහම්බෙන්. ඉතින් අහම්බෙන් ආවට මෙතන මට ආසා හිතුණා මේ යක්ෂරණ වැඩි සෙල්ලම් කරන්න බැලපුවා. මොකද සාමාන්‍ය සෙල්ලම් කරන හින්දා. ඉතින් මේ සමෝයිත හිටියත් මේගොල්ලෝ එක වයසක මේ මගේ වයස කට්ටිය මගේ ටීම් එකේ ගහපු කට්ටිය නම මෙතනින්. ඉතින් මම මේගොල්ලන්ට ඕන වෙලාවට ඒගොල්ලන්ට දෙල්ලම් කරනවා ඒගොල්ලෝ මාත් එක්ක දෙල්ලම් කරනවා. නමුත් එක්ස්පීරියන්ස් කියන එක තමයි අන්න ඒක ඔය එක්ස්පීරියන්ස් එක ටීම් එකක් පටන් ගන්න කාලේ ඉඳලා ළමුන්ගේ පරණතභාවය එනකම්ම ඔය එක්ස්පීරියන්ස් එක ගන්න හරි අමාරු උදේ. ඒක ඇඟට එන්නේ මැච් ගහලා මැච් බලලා පැරදිලා පැරදිලා පැරදිලා ඉන්නවට පස්සේ තමයි ස්ථාවරයකට ආවට පස්සේ තමයි වෙන්නේ. අද කාලේ ගන්න නැති එක්ස්පීරියන්ස් වයසට ගියට පස්සේ ආය අල්ලන්න බෑ පස්සට. ඔය මානසික මට්ටම හදා ගන්න ඕනේ. පොඩි ඇයට දෙන්න ඕනේ ආදර්ශය තමයි මම බලන්තිය මැච් ඔයගොල්ලෝ සෙල්ලම් කරනවා කුරුම්බඩම අය. අමතක වෙන්න ඇති නම මොකද අපේ ගම ඉතින් වැඩ දෙලා අපිටත් අහලා කියන්නේ මේ ඔයගොල්ලෝ පුලේ මැච් එක ඉස්සරහින් තව එකක් තියෙනකොට අපේ ඇඟට ඕන දෙයක් ලෙස්ට දුන්නාම ෆයිනල් එක ගහන්න බැරි. මොනෝක තමයි ඔයගොල්ලන්ට ඕන වෙච්ච දේ. ඔයාලා දැඟලුවා වැඩි. ඔයගොල්ලෝගේ ඇඟේ වචනයක් එළියට ගියා. මේ ඇඟේ තියෙන ඔක්කොම එළියට යනවා. නමුත් කන්ඩිෂන් එක ලෝ වෙනවා. මොනවද කන්ඩිෂන් එක ලෝ වීම තමයි මේ එක්ස්පීරියන්ස් වලට ෆයිට් කරන්න තිබෙන එනර්ජි කොහොම නැති වෙනවා. අනේක තමයි ඉතින් අද මම මේ වෙලාවට කතා කරන්න අවශ්‍ය නැහැ. ගොඩක් ගොඩක් දස්න මාතෘකාවක් මෙයා ගුරුවරෝ ඒ තැන් වලට වහම යොමු වෙන්න ඒගොල්ලෝ මේ තැනට ගෙනල්ලා මේ ඇති කරපු අපේ පල්ලේ වල විවිධ අපරාධ විවිධ සේවා සම්පකර්ත පිළිකරු සභාපතිතුමාගේ සංකල්පය මේ වගේ සාර්ථක කරන්න මේ වගේ තැනක් හදලා දුන්න තැනට ඇවිල්ලා ඔයගොල්ලෝ තමන්ගේ අනාගත කියන්නේ වොලිබෝල් ක්‍රීඩාවෙන් යන්න බලාපොරොත්තු වෙන ඒ අනාගත අභිවෘද්ධිය ශෙනිකේ ලඟා කරගන්නවා. පොඩි කැලලක් තියෙනවා වයසේ ඒ කැලල බෑනට පස්සේ ඔය මුරුක කැලේ වුණාට පස්සේ ඕක කරන්න බෑ. දැන් තමන්ට කරන්න පුළුවන් දේවල් නම්මලා කරලා හදා ගන්නවා නම් තමයි දැන් තමයි කාලේ. ඉතින් හොඳ තැනකට යොමු වෙන්න දිස්ත්‍රික් බොහොම සංකීර්ණ ලියනවා කොටස් මට්ටමේ බොහොම සංකීර්ණ ලියනවා අපේ ගමිත එකක් හදලා ලියනවා ඔය මෙලෙවිලි දිකට මූලික වෙලා ඒ වගේ තැන් ලියනවා හරි දැනට යොමු වෙලා නමු යනාගට හදාගන්න බලයි එසීඒක නායකට කිව්වා වගේ මාතල දිස්ත්‍රික්කයේ ජාතික මට්ටම නියෝජනය කරන ලීඩකෙක් හැදෙන්න ඕනේ ඒ කාලේ හරි ඒ කාලෙට එන්න මේ වගේ තමයි පස්සිම මේ පරණතක මුදුබල හදලා දෙන්නේ. ඒ තැනට අනිවාර්යයෙන් යොමු වෙන්න අර අමල කරලා දැන් එක්ස්පෝස් මොබයිල් ෆෝන් එක අරගෙන ගහන සමාජික උට්ටක් ඈත්නේ. අවුරුදු මොනවා කරත් මම තවත් රෑ හතර තමයි රේ කියන්නේ. නමයම වෙල්ලික දෙන්නේ. ඕනෝකම මගේ තාමසෙන්නේ. ඉතින් ඕගොල්ලොන්ට බැරි නෑ. මේ අධ්‍යාපන කටයුතු කරනවා නම් ඒවම කරගන්න. ඉතින් නැවතත් සුදුසුම් දෙමි. ගුණ සුබ කණ්ඩායමකට පුනස්ස දෙනවා. දේවරුන් කුල කණ්ඩායමකට හොඳයි පන්දුවක් ලබා දෙනවා දෙවරම්බුල කණ්ඩායම විසින් සීමාව තුලම තමයි රැඳුනේ රැක ගැනීමට හැකුණා දෙවරම්බුල කණ්ඩායමට ලකුණක් හිමි වෙනවා ඕ නැවතත් පන්දුව ලබා දෙනවා සීමාවෙන් තුලම රැඳෙනවා ලකුණක් ලබා ගන්නවා දෙවරම්බුල කණ්ඩායම රාජපක්ෂ මල්ලේ. රාජපක්ෂ මල්ලේ. තරග එන්න එන්න මොනසම් වෙනවා. පත්වක් ලබා දෙනවා. සීමාවෙන් පිටත් එතපත් ඉන්දියා පිටතට එනිසාවෙන් ලකුණක් ලබා ගැනීම තුළ කරනවා. අකුරකට හැමදෙ ලකුණක් එනවා. හොඳයි නැවත අකුරකට කණ්ඩායමෙන් පන්දු ලබා දෙන අවස්ථාව. Thank you. natin mga may makita pa dito ඊළඟට තියෙන්නේ යට යට ඩ්‍රෝ එකේ මැක්ස් එක තියෙනවා. අර අර දෙක තියෙනවා. පිට සෙට් වෙන ගමන් ටීම් එක නිරමූලව රිසෙට් අද දිනේ සිට මෙම ක්‍රීඩා ඒ ඔක්කොම පල්ලේපල විවිධ සේවා සම්පකාර සමිතියේ ගරු සභාපතිතුමාගේ සහ අධ්‍යක්ෂ මණ්ඩලයේ ආරාධනය පිළිඅරගෙන පල්ලේපල පාරිශ සභාවේ ගරු සභාපති ජගත් ප්‍රසන්න දිනානායක මැතිතුමා ගෑන්ගෙම කිව්වා හිමි. එල්ටි ඒකනායක සහභාගීත්වයෙන් මෙම ක්‍රීඩා පිළියෙතු විවෘත කිරීමෙන් අනතුරුව ප්‍රථම තරගයේ පැවැත්ුණේ අකුරම්බඩ කණ්ඩායම සහ තමයි කවුඩයියා දෙවත්ත කණ්ඩායම අතර තරගයයි ඉන් අනතුරුව තරග රාශියක් පැවැත්ුණා මෙම ක්‍රීඩා පිළියෙතුල ඒ අනුව ගරු සභාපතිතුමා ප්‍රකාශ කර සිටියා ඕනම ක්‍රීඩකයෙකුට සංධ්‍යා භාගයේ ඇවිල්ලා තමන්ගේ ක්‍රීඩා කටයුතු මෙම ක්‍රීඩා භූමිය තුල අවස්ථාවක් කර ගන්නා ලෙස ඒ වගේම වොලිබෝල් සංගමයේ ගරු සභාපතිතුමාත් ප්‍රකාශ කර සිටියා මෙම ක්‍රීඩා පිටිය තුල පුහුණු හඳවුරක් පවත්වන්නට බලාපොරොත්තු වන බව ඒ සඳහා සියලුම යටිතල පහසුකම් පහසුකම් හැම අතකින්ම උදව් පදව් කිරීමට පල්ලේපොළ විවිධ සේවා සංස්කාර සමිතියේ ගරු සභාපතිතුමා ඇතුළු අධ්‍යක්ෂ මණ්ඩලය බලාපොරොත්තු වන බවක් ප්‍රකාශ කර සිටියා එය හොඳ සුබ ආරංචියක් සුබ නිමිත්තක් පල්ලෙපොළ බල ප්‍රදේශය තුල සිටින සියලුම වොලිබෝල් ක්‍රීඩක ක්‍රීඩිකාවන්ට ඒ වගේම පාසල්වල විදුහල්පතිවරුන්ට දන්වනවා කිව්වා ගරු සභාපතිතුමාත් එහෙම පාසල්වල ක්‍රීඩකයන්ටත් පොහොර බඳවුරු විශේෂයෙන්ම පවත්වන්නට ඒ වගේම ඕනම කණ්ඩායමක දක්ෂ ක්‍රීඩකයන් 6 දෙනෙකුට විවිධ සේවා සම්පකාර සමිතියේ ග්‍රාමීය බැංකුවන්සේ රැකී අවස්ථා හයක් ලබා දෙන බවත් ප්‍රකාශ කර සිටියා. තමන්ගේ කණ්ඩායමේ දක්ෂතම ක්‍රීඩකයාට පල්ලේපොළ විවිධ සේවා සම්පකාර සමිතියේ රැකී අවස්ථා ලැබෙනවා කියන්නේ මෙම තරඟ මාලාවෙන් අනතුරුව කරුව සම්පූර්ණ බවට පත් වෙනවා. अरे मारा का एक आउट भी सोच रही हूं पार जाने की नहीं हुआ है ना गाने जैसे हैं काले जगह पार जाने තුලා වෙන්න එපා. අපි අර ඕකන්. ඒ ඔකාර මේකනේ වෙලේ මේ W ඒ වගේ වදුනා තමයි. ඒ W ගෞඩා ගෞඩා සංවිධානයක් එල්ල වුණා. ඒ වළක්වා දීමට නිලන්නෝරු කණ්ඩායමේ කිසිදු කේන්දරයක ඉදිරිපත් කළේ නැහැ. ඒක හසු ප්‍රහාරක් ලෙස අපරාපර කණ්ඩායමෙන් එල්ලුණේ. නැවතත් අපරාපර කණ්ඩායමෙන් පසු පිරිනැමීම කොට ගැනීමට හැකියාවක් ලැබුණා නිලන්නෝරු කණ්ඩායමට. අද දිනේදී පාසල් කණ්ඩායම් තුනක් පමණ මෙම ක්‍රීඩා පිටිය තුළ ක්‍රීඩා කරා. හරියකෝ බඩ. ආන මම කරා. ආ. යා නෑ නෑ උන්ට එකක් ගහන්න ඕනේ ගෑප් එකට වැඩි බං ආ පාර ගහලා ඉන්න අසාර්ථක පන්දු පිරිනැමීම अरे बीमे पे ही लगाते का थॉट हुए को लाखों रुपए दान करने मेरा दारी रही है मैं मैं दानुष का दानुष का अरे ओ गागो अरे अरे පල්ලේපල විවිධ සේවා සම්පකාර සමිතිය මගින් ප්‍රථම වරට සංවිධානය කරනු ලබන දිවා රාත්‍රී වොලිබෝල් තරඟ මාලාවේ අත්තර තරඟය ලෙසයි සම්පකාර ක්‍රීඩා පිළිතුරු ප්‍රේම වෙන විගත ගලස්සන්නේ එහි සියලුම තරඟ මේ වෙන විට DDS e ප්‍රසාත් නිවුස් සජීවීව විකාශය වන බව ඉතාමත් සතුටින් දන්වා සිටිනවා ඔබ තමුන් වහන්සේලාගේ ජංගම දුරකථනයේ YouTube channel ඔස්සේ තරඟ මාලාව දැක බලා ගැනීමට හැකියාව තිබෙන බව ඔබ සමුන්නාන්සලාට සංවිධා හිතවතුන්ද මම මේ අවස්ථාවේදී ප්‍රකාශ කර තිබෙනවා. එමනම් අවුඩා නිකන් හරි දාමන් ගිහින්. ආ! ඒ වගේම මෙම තරගමාලාවේ විශේෂ අවස්ථා දීවි දරන ICN ජාතික රූපවාහිනිය වැනි ප්‍රධාන පෙළේ රූපවාහිනී රූපවාහිනී විකාශය තුළ විශේෂ අවස්ථා නිවුස් වලට දැක බලා ගැනීමටත් හැකියාව තිබෙනවා. පල්ලේපොළ විවිධ සේවා සංස්කාර සමිතියේ ගරු සභාපතිතුමාගේ අභියෝගතා කුසලාණය සටහයි මේ වෙන විට සියලුම කණ්ඩායම් සහභාගීත්වයෙන් තනක වදින්නේ. ඔබ තරග මාලාවේ ජයග්‍රහණය කරන කණ්ඩායමට මුදලින් රුපියල් 50000කුත් කුසලාණය සමග හිමි වෙනවා. ඒ වගේම දෙවන ස්ථානය ලබා ගන්නා කණ්ඩායමට රුපියල් 30000ක් කුසලාණය පිරිනැමීමට පල්ලේපොළ විදුලි සේවා සම්පකාර සමිතිය ගරු සභාපතිතුමා මේ අවස්ථාවේ ප්‍රකාශ කර දෙන්නවා. එහෙමනම් ක්‍රීඩකගේ ක්‍රීඩකයන් හට මෙම ක්‍රීඩා පිටිය තුල ඕනම අවස්ථාවක තමන්ගේ දක්ෂතාවය ඔප්නම්වා ගන්නට හැකියාව තිබෙනවා. ඒ වගේම ඕනම කණ්ඩායමකට මෙම ක්‍රීඩා පිටිය තුල සංවිධාන කටයුතු කරමින් තරඟ මාලාවක් පැවැත්වීමටත් ඕනම අවස්ථාවක පල්ලෙකුල වීදි සේවා සම්පකාර සමිතිය ලබා දීමට සූදානම් බවත් උදේ උත්සව සභාවේදී ගරු සභාපතිතුමා ප්‍රකාශ කර සිටියා මෙවැනි තරණ මාලාවක් ඕනම කණ්ඩායමකට සංවිධානය කරලා පල්ලේපොළ කියන අභිමානය මාතලෙන් මාතලේ පලාතට පලාතෙන් ලංකාවටම ගෙනියන්නට ඔබට ශක්තිය ධෛර්ය ලැබේවායි කියලා අපි එකසිතින් ප්‍රාර්ථනා කරනවා. ඕගනි ඕගනි අසාර්ථක පන්දු පිරිනැමීමක් දාගන්න හදිෝ ගාන දාගනින් ඒ මතියා මතියා කන්ද අනේකෝ මේ තාවා දිහා නේ අනේ මේ අප ප්‍රහාරයක් කෙල්ල කරනවා නිලන් නෝරුව කණ්ඩායම අද දිනේදී ප්‍රථම වතාවටයි නිලන් නෝරු කණ්ඩායම ක්‍රීඩා පිටිය තුල තරඟ වදින්නේ ඉතාමත් දක්ෂ කණ්ඩායමක් නිලන් නෝරුව කණ්ඩායම ඒ වගේම අකුරම්බඩ කණ්ඩායම එක් තරඟයක් යාත්‍රාණය කරමින් මෙම තරඟ මාලාවට ඉදිරියට යන්නේ මෙම තරගමාලාව විනිශ්චය සඳහා මාතලේ දිස්ත්‍රික් ක්‍රීඩා උපදේශක ලක්ෂ්මණේන්ද්‍ර මහත්මයා විවිධ හේරත් මහත්මයාට කටයුතු කරනවා දෙකක් අදින්න බෑ ඔක ඉවර කරපන් මෙම තරගයේ ජයග්‍රහණය කරන කණ්ඩායම අවසන් පූර්ව වටේට සුදුසුකම් ලබනවා ඇති ඒක හොඳටම දන්නවා මෙම කණ්ඩායම් දෙකේ ක්‍රීඩකයන්. අතපසු වෙන තප්පරයක් තප්පරයක් ගානේ ක්‍රීඩකයන්ගේ අතපසු වීම අවසන් පූර්ව වටේට සුසුම් ලබා ගැනීමට යාම නැති බව ඕනම ක්‍රීඩකයෙක් දන්නවා තරගයේදී. ඒක නිසා මෙම තරග බලාව ප්‍රකාශනීත් YouTube channel channel ඔස්සේ මෙම තරඟ මාලාව නැරඹීමට හැකියාව තිබෙනවා සජීවීව. බැලුව හැකි මොකද දෙක්කෝ? අකුරම්බඩ සංග්‍රාමයේ ක්‍රීඩකයන්ගේ සමබරතාවය බිඳී ගියා එම පන්දුව හොඳ අවධානය යොමු අපි ඔය දෙන්නේ කීට ඔයාලා කරගෙන ඉන්නේ ඌට පුතෝ දාන්න. ඒ ඇයි නැන්නේ අපලා. හරි හරි හරි ඕක ගම් ගම් ගම් ගම් හරි හරි ඕක. අයර පොයින් පොයින් පොයින්. ශ්‍රී ලංකාවේ ජාතික ක්‍රීඩාව වොලිබෝල් ක්‍රීඩාව එහි උචිතම අවස්ථාව සඳහා තවපෑ කිහිපයකින් අපිට උදා වෙනවා අවසන් මහා තරගය පල්ලේපොළ විවිධ සේවා සම්ප්‍රදාන සමිතියේ ක්‍රීඩා පිටිය තුළ බලාපොරොත්තු වෙන්නට පුළුවන් දෙමියන් දෙමියන් මන්ද පිරිනැමීමට අකුරම් පෙර කණ්ඩායම ඔය කවටද අවසන් ජරම් ජරම් වලට ගන්නකො කැමරාවක් ගන්න කැමරාවක් ගන්න ගෝලෙකට කඩියා වේ දාපන් ඕ නේ නේ ආ ගෝලයා ගෝලයා ගෝලේ ගෝලේ ගෝලේ කණ්ඩායමෙන් ඔවුන් දන්නවා මෙම තරගය ජයග්‍රහණය කරොත් අවසන් පූර්ව වටේට සුදුසුකම් ලබා ගැනීමට අනිවාර්යම පුළුවන් පරාජය වුණොත් ඔවුන්ට ගෙදර යන්නට සිදු කණ්ඩායම එක් තරගයක් ජයග්‍රහණය කරමින් අවසන් පූර්ව වටේට සුදුසුකම් ලබනවා ඇති උපකරණීය දක්ෂතාවයට ළඟා වෙන්න නැතයි අපි කවුරුත් බලාපොරොත්තු වෙනවා Thank you. අපේ බල්ලේපොළ බල ප්‍රදේශය තුලත් දක්ෂ ක්‍රීඩකයන් රාශියක් සිටිනවා කෙසේ නමුත් ඔවුන්ගේ දක්ෂතාවයන් හැංගිලා තිබෙන්නේ බල්ලේපොළ විවිධ සේවා සංස්කාර සමිතියේ ගරු සභාපතිතුමා ඇතුළු අධ්‍යක්ෂ මණ්ඩලය එය තේරුම් අරගෙන දේශපාලන අධිකාරීන් ඉල්ලීම් කරලා පල්ලේපොළ විවිධ සේවා සංස්කාර භූමිය තුල දිවා රාත්‍රී වොලිබෝල් ක්‍රීඩාංගණයක් කරලා එහි ප්‍රතිඵල අද භුක්ති විඳිනවා පල්ලේපොළ බලප්‍රදේශයේ සියලුම ක්‍රීඩක ක්‍රීඩකයන් සහ ක්‍රීඩා සමාජය කොහොමද කාලේ ඒත් අපි මෙහෙම ස්තුතිවන්ත වෙනවා වෙන්නෝනේ පල්ලේපොළ විවිධ සේවා සම්බාර සමිතියේ කරු සභාපතිතුමා ඇතුළු අධ්‍යක්ෂ මණ්ඩලයට ඒ සේවක සේවිකාවට හරියට නම මේ අවස්ථාව කරගන්නවා මාතලේ දිස්ත්‍රික් ක්‍රීඩා උපදේශක ලක්ෂ්මන් විජේසේකර මහත්මයා සහ විවිධ හේරත් මහත්මයාගේ සහභාගීත්වයෙන් මෙම තරගය පැවැත්වීමට සියලු කටයුතු මේ වෙන විට සූදානම් ක්‍රීඩා පිටිය තුළ පල්ලේපොළ විවිධ සේවා සෞපකාර සමිතිය ප්‍රථම වරට සංවිධානය කරනු ලබන දිවාරාත්‍රී වොලිබෝල් තරග මාලාවේ හත්වන තරගය ලෙසයි මෙම තරගය පැවැත්වෙන්නේ මෙහිදී අකුරම්බඩ ක්‍රීඩා සමාජය පිටිපස්ස පිටිපස්ස පිටිපස්ස සද්දවත් ක්‍රීඩා සමාජය පරමමින් මෙතන තරග මාලාවට එන්න පිවිසි. මල්ලේපොළ විවිධ සේවා සම්ප්‍රදාය සමිතියේ ගරු සභාපති අභියෝගතා කුසලානේ සඳහායි මෙම කණ්ඩායම් 10 තරග වදින්නේ. අපරාපඩ කණ්ඩායමක් වත්ව නිර්ණවන නිරන්තරව කණ්ඩායමට ලකුණක් සමග අකුරම්බඩ කණ්ඩායමට පන්දු පිරිනැමීමට මේ අවස්ථාව අකුරම්බඩෙන් පන්දු පිරිනමනවා. නිලන්නෝල් කණ්ඩායම හොඳ ප්‍රහාරයක් ගොඩ ගන්නවා අකුරම්බඩ ක්‍රීඩක අංක 1 ජයසිය පැරණි ක්‍රීඩකයා. නැවතත් ප්‍රහාරයක් කළ කරනවා අංක 17 ජයසිය පැරණි ක්‍රීඩකයා. ඕන තියපන් නැවතත් අකුරම්බඩ ක්‍රීඩා පිටිය තුලයි ආහාරයක් කියලා කරනවා අහකට ජේසිය පැමිණ සිටින අකුරම්බඩ ක්‍රීඩකයා ඒ පන්දුව ගොඩ ගැනීමට හැකියාවක් තිබුණේ නැහැ Thank you. ආකාරයක් එසේ වෙතත් නිලන්වරු කණ්ඩායමේ පන්දුව ආවරණය කිරීමේදී අකුරම්බඩ ක්‍රීඩා පිටිය තුලයි පන්දුව පත්තු උනේ ඒ සමගින් නිලන්වරු කණ්ඩායමට ලකුණු සමග පත්තු පිරිනැවීමට බලන්න කියලා මම දැන් කිව්වනේ හරියට හරියට ඕම හිතුව ඕම හිතුව. තරයි ගාවක් මොනේ. පල්ලේපොළ විවිධ සේවා සෝපකාර සමිතිය මගේ ප්‍රථම වරට සංවිධානය කරන ලබන දිවා රාත්‍රී වලිබෝල් තරග මාලාව සඳහා කණ්ඩායම් 10ක් ඉදිරිපත් වුණා. ඒ අනුව දෙවර මොල්ල කණ්ඩායම MPTS කණ්ඩායම, අගුරම්බඩ කණ්ඩායම, කන්දේවත්ත කණ්ඩායම, සියසක්ති ඒ කණ්ඩායම කණ්ඩායම, නිල්වාණ කණ්ඩායම, මහබෝධි විද්‍යාලය කණ්ඩායම, සියසක්තිඩි කණ්ඩායම ඒ අනුව දෙවන වටේ අවසන් තරගයක් විදිහට නිලන්වරු කණ්ඩායම සහ කුරම්බඩ කණ්ඩායම දෙක මේ වෙන විට ක්‍රීඩා පිටිය තුල තරඟ වදිනවා. පන්දු පිරිනැමීම ඉතාමත් සාර්ථකයි නිලන්වරු කණ්ඩායමේ අනාබෝධය නිසායි පන්දුව ක්‍රීඩා පිටිය තුලට පදිත වුණේ. ඒ අනුව ලකුණක් සමග පන්දුව පිරිනැමීම සඳහා කුරම්බඩ කණ්ඩායමට ඉතාමත් දක්ෂ ලෙස ස්ථානගත කරනවා නිලන්වරු කණ්ඩායමේ ක්‍රීඩකයන්. ඒ අනුව මන්දුව පිරිනැමීම සඳහා නිලන්වරු කණ්ඩායමට මේ අවස්ථාවේ මෙම තරගයෙන් අනතුරුව මිල්ලවාන කණ්ඩායම සහ මහබෝධි විද්‍යාලීය කණ්ඩායම අතර තරගය අවසාන පූර්ව වටේ තරගයක් විදිහට මෙම ක්‍රීඩා පිටිය තුළ පැවැත්වීමට සියලු කටයුතු මේ වන විට සූදානම්ව පවතිනවා. එම කණ්ඩායම් දෙකේ නායකයන් තමගේ ක්‍රීඩකයන් එක රාජ්‍ය කරගන්නා ලෙස ඉතාමත් කාර්නිකෝ දැනුම් දෙන දැනුම් දෙනවා. මේ වෙනමටත් අවසන් පූර්ව වටේ සදා සුසුකම් ලබා දෙනවා දෙවරම් මුල්ල කණ්ඩායම, මිල්ලවාන කණ්ඩායම, පල්ලේකුල මහබෝධි මහාවිද්‍යාලය කණ්ඩායම. මෙම කණ්ඩායම් දෙකෙන් ජයග්‍රහණය කරන කණ්ඩායම අවසන් පූර්ව වටේට සුසුකම් ලබනවා ඇති. Thank you. Terima kasih. Eh, boleh. Seri. Gasan, gasan, gasan. Ah, hey, hey. Hey, hey. Boleh, boleh, boleh. Hey, hey. ප්‍රිය ක්‍රීඩාලෝලයේ හිතවතුනි අද දවස පුරා පැවැත්වෙන මෙම තරඟමාලාවේ විරතුරුවන් විදිහට මාතලේ දිස්ත්‍රික් ක්‍රීඩා උපදේශක ලක්ෂ්මන් විජේසේකර මහත්මයා සහ විජිත හේරත් මහත්මයාගේ රජය පනපගේ නේද මෙම තරඟමාලාව දලන්නේ එහිදී අද අනුරම්බඩ කණ්ඩායම සහ කන්දේවත් කණ්ඩායම් දෙක අතර අද උදෑසන පැවති තරගයේදී 25ට 19 කුත් 24ට 25ට 15 කුත් ලබාගෙන අකුරම්බල කණ්ඩායම ජයග්‍රහණය කරන ලැබුවා. ඒ වගේම ආර්යගම සියශක්ති කණ්ඩායමත් නිව් කාසල් කණ්ඩායමත් අතර පැවති තරගයේදී 25ට 9 කුත් 25ට 12 කුත් තරගයේ ආරිගම තේසක්ති කණ්ඩායම ජයග්‍රහණය කරනු ලැබුවා. ඒ වගේම තේසක්ති ඒ කණ්ඩායම සහ මිල්ලවාන කණ්ඩායම අතර තරගයේදී ඔය නගපල්ල කවුරු හරි? නගින්නෙත් නෑ. ඔහේ ගහනවා. 25ට 15ක් ලෙසත් 25ට 18ක් ලෙසත් මිල්ලවාන කණ්ඩායම ජයග්‍රහණය කරනු ලැබුවා. ඒ වගේම මහබෝධි විද්‍යාලයේ කණ්ඩායම සහ තේසක්ති B කණ්ඩායම අතර තරගයේදී විසි හතරට විසි පහක් ලෙසත් විසි පහට දොළහක් ලෙසත් ඒ වගේම විස්සට විසි පහක් ලෙසත් අපරම් මහබෝධි මහාවිද්‍යාලය කණ්ඩායම ජයග්‍රහණය කරන ලැබුවා ඒ වගේම දෙවරම් මුල්ල කණ්ඩායම සහ MPCS කණ්ඩායම අතර ධනගේදී දෙවන මුල්ල කණ්ඩායම පළවෙනි වටේ ජයග්‍රහණය ලැබුවා දෙවෙනි වටේ ජයග්‍රහණය කරලා ලැබුවා ඒ වගේම දෙවන මුල්ල කණ්ඩායම ජයග්‍රහණය කරලා තිබෙනවා එහෙමනම් මෙම අවසන් පූර්ව වටේට සුදුසුකම් ලැබීමේ තරගයක් ලෙස මෙම ක්‍රීඩා පිටිය තුළ පැවැත්වෙන තරගයෙන් ජයග්‍රහණය කරන කණ්ඩායම අවසන් පූර්ව වටේට සුදුසුකම් ලබා ලබනවා ඇති ඕ පිටිපස්ස ගහනවා ප්‍රධාන වෙනතුරුගේ සංඥාවෙන් අකුරම්බඩ කණ්ඩායම ක්‍රීඩකයේ දැල ස්පර්ශ කිරීමේ වර්ධන හස වෙනවා. පන්දු පිරිනැමීම නිලන්නෝරු කණ්ඩායමේ හොඳ ප්‍රහාරය කරනවා ගොඩ ගැනීමට හැකියාවක් ලැබෙන නිලන්නෝරු කණ්ඩායමට පල්ලේපල විවිධ සේවා සහභාගී සමිතියේ ප්‍රථම වරට සංවිධානය කරනු ලබන දිවා රාත්‍රී වොලිබෝල් තරඟ මාලාවේදී ඉතාමත් දක්ෂ ක්‍රීඩකයන් 6 දෙනෙකුට ග්‍රාමීය බැංකු බැංකුවේ සේවය කිරීම සඳහා සභාපතිතුමා සේවයට බඳවා ගන්න ලබනවා කියලා ප්‍රකාශ කර සිටියා. එහිදී තමන්ගේ කණ්ඩායමේ හොඳ දක්ෂ ක්‍රීඩකයන් හය දෙනෙක් මෙම පල්ලකොළ විවිධ සේවා සංස්ථාන සමිතියට ඒකරාශී කර සිටත් ඉතාමත් කාර්මිකව මතක තබා ගන්න. ඌ බන් නගින්නේ නැහැ දෙක්පා. අල්ලපියා ගෝලේ නගලා. సాయంత్రం పల్లం రామా Sartaka pandu pirinnya boleh ya අසාර්ථක පන්දු පිරිනැමීමක් අපුරම්බඩ කණ්ඩායමේ අද දිනයේදී සෑම කණ්ඩායමක් විශේෂ පන්දු පිරිනැමීමේදී අසාර්ථක පන්දු රාජ්‍යයක් මෙම ක්‍රීඩා පිටිය තුළ වාර්තා වුණා. මම කියන්න බැරි නේද මේක අර මේ YouTube එකට ගහනවනේ. ඔව්. ඒකට කට්ටිය යනවා ආරයට පොඩක් කියන්න ඕන මල්ලි. හරි. වෙනස් කරන්න. ඔව් ඒක පොඩ්ඩක් කියන්න මම පොඩි සාදු දුන්නා. අලේපල විවිධ සේවා සහපකාර සමිතියේ ප්‍රථමාරක ලබන දිවාරාත්‍රී ඔළුව තරණමාලාවේ හතර තරගයේ ලෙසයි මෙම තරගයේ පැවැත්වෙන්නේ ක්‍රීඩා පිටිය තුළ. බලන්න පොඩ්ඩක් දාලා දෙන්න මේ. සම්බන්ධද? හරියට කියන්න ඕනේද? ඔව් පොඩ්ඩක් කියන්න මේ ප්‍රතික්‍රියා කරන්න. ඔව් මේක කිව්වම හරි. ඔව් ඒක සෙස් කරන්න කට්ටිය. Thank you. මෙම තරගයේ ප්‍රථම වටය අවසන් වී සමාරයි. කණ්ඩායම තාම එක් පදයක් පරිජාග්‍රහණය කරේ නැහැ. කෙසේ නමුත් අවසන් පූර්ව වටේ තිබුණ දක්ෂතාවය ඔවුන්ගෙන් කවුරු හරි සොරා ගත්තාද කියන එක තමයි සැක. මොකද මේක වඩා දක්ෂතාවයක් වෙන්න අවසන් පූර්ව වටේ තරගයේ. පන්දු පිරිනැමීම අංක 6 යෝජ්‍ය හඳ පළඳ සිටින ක්‍රීඩක සිසුර ගෙන් මිලවන කණ්ඩායමේ මන්ද පිරිනැමීම මිල්ලවාන කණ්ඩායමෙන් පසිකලෙන් ප්‍රහාරයක් එල්ලනවා महाराज महाराज නැවතත් නිලවන කණ්ඩායමේ පන්දුව පුනබීම ලකුණු දෙකක් නිලවන කණ්ඩායම ලබා සතුළු එකයි දෙකයි ආයි ආද බයිද ආයි ආද නැතිලාන බෙලියා අරේ අංක 18 ජාතිය පන්දකට සෙන්න කීඩකයා පන්දු පෙරණැමීම අසාර්ථකයි අවසන් මහා තරගයක මෙවැනි දක්ුණක් අපි බලාපොරොත්තු වෙන්නේ නැහැ ප්‍රාණඝාත ප්‍රහාරයක් කෙල්ල වුණා. අකුරම්බඩ කණ්ඩායමේ දක්ෂ බේරකයන් රාශියක් සිටින කණ්ඩායමක්. කෙසේ නමුත් මේ පසුබෑමකට හේතුව උන්ගේ කණ්ඩායම් හැඟීම යොමු වී තිබෙනවා කියන හරියට අවතීර්ණ වෙන බවක් අපිට පෙනී යනවා මේ වන විට ලකුණු තුන තුන දකින් ලබාගෙන කණ්ඩායම් දෙකම සමමත් තත්ත්වයේ සිටින්නේ ආය ආතාරින්න පා ආය ආතාරින්න පා ඒ හරියට හරියට වාස්වාස් පොණ අලන ඔකේ ඒ ඉතාමත් සාස්තකාරී පන්දුව බසවා දුන්නා නිසි තැනට නිසි ආකාරව විමාන කණ්ඩායමේ ක්‍රීඩා පිටිය තුලට පන්දු යොමු කළා ජයසේකර ගෙන්ත හරයක් ඒ ගොඩගත්තා දැන් තමයි ඔවුන් තරගයට අවතීර්ණ වුණේ ලකුණු ලබා ගැනීම ලකුණු 5යි 3යි පන්සකසන්න විකාරගෙන දැන් කෙල්ලුණා පන්සුව අකුරම් පිටකන්න ක්‍රීඩකයාගේ අතේ වැඩි කියලා අපි දෙන්නේ ඉවතට. ඊගාර බල්ලේ. අර ගහම. අර ෂේට් එක තමයි. පත්තු පිරිනැමීම මිල්ලවාන කණ්ඩායමේ ජයසේකර. උඩ පැන පිරිනැමීම. අවුල්! Bye bye. අංක 17 ධර්ම ක්‍රීඩකයා දැක්කා බිල්ලවාන කණ්ඩායමේ ආවරණ දෙකක් පැමිණෙන බව ආවරණ තුනතම පන්දුව සභා හෝ දැනට ප්‍රහාරයක් කෙල්ල කරා ක්‍රීඩා පිටියෙන් ඉවතට පන්දුව යැවීම සඳහා ඒ අනුව මිල්වාන කණ්ඩායම ලකුණු අපරමර කණ්ඩායම ලකුණු 6කුත් ලබාගෙන සම මට්ටමේ සිටිනවා. අයි! අරේ අරේ! යමෝ යමෝ! වසර 10කට ප්‍රාතෝ ඔහු එල්ල කරන ලද ප්‍රහාරවල් අද දිනේදී කීප වතාවක් මම ක්‍රීඩා පිටිය තුළ ප්‍රදර්ශනය වුණා. සිය හිතවතුනි මේ ශිෂ්‍ය කියන ක්‍රීඩකයා 2005 2010 2012 කාලවකවානුව තුළ පල්ලෙපොළ බලප්‍රදේශයේ දවන්ත ප්‍රහාරකයා විදිහට නම් දරා සිටපු ක්‍රීඩකයෙක්. කාලකට පසුව මේ ප්‍රහාර අද අපිට දැක බලා ගැනීමට හැකියාව ලැබෙන්නේ. පිළවන කණ්ඩායම ලකුණු අටකුත් අතුරම්බර කණ්ඩායම ලකුණු 6කුත් ලබාගෙන ඉන්නවා bola. ආරම්භා ගන්නට හැකියාවක් ලැබුණේ නැහැ. ඒ අතෝක. ලකුණු ලබා ගැනීම 10යි 11යි. අද ක්‍රීඩා කරතු හැම කණ්ඩායම පන්දු පිරිනැමීම අසාර්ථක මට්ටමකට අපට දිස්තුනා. හැම කණ්ඩායමක් අතින්ම පන්දු පිරිනැමීම අසාර්ථක වුණා. පන්දු පිරිනැමීම පිළිවන කණ්ඩායමේ පන්දු පිරිනැමීම අකුරම්බඩ ක්‍රීඩකයා ඒ අනුව පන්දු පිළිගැනීම මිල්ලවාන කණ්ඩායමට ලකුණු 13කුත් අකුරම්බඩ කණ්ඩායමට ලකුණු 10කුත් වශයෙන් අතුතල සිට දැනට ප්‍රහාරයක් එල්ල කරා කෙසේ වෙතත් දැර මත තමයි මේ පන්දුව පල්ලේ යවුල් දැල් සබ අයියා धन्यवाद क्या हुआ කණ්ඩායම විසින් ලකුණක් තිබෙනවා දෙවනම් මුල් කණ්ඩායමට අපි බලමු දෙවනම් මුල් කණ්ඩායමෙන් පන්දු කෙසේ වේවිද ඔහු රැකගත් අතුරුම්බඩ කණ්ඩායම විසින් හොඳට සාදීමක් නැවතත් පන්දු ලබා දී තිබෙනවා කොළඹද කණ්ඩායමට. පන්දු ලබා දෙනවා. මේ අසාසක පන්දුවක් බවට පත් වෙනවා. ලකුණක් වෙනවා දෝරම් මුල කණ්ඩායමට. අපි බලමු පන්දු කෙසේ වේවිද කියලා. ඔහු ලබා දෙනවා. ඒ පොදේ දැක ගන්නවා කොළඹද කණ්ඩායම විසින්. පොද පහරක් දෙනවා. අධ්‍යක්ෂකවර කණ්ඩායම වෙත නැවතත් අකුරම්බට කණ්ඩායමෙන් හන්දුව ලබා දෙනවා. ඔවුන් මොදින් දැක ගන්නවා දෙවර පුළ කණ්ඩායම. ලකුණක් නැවතත් අකුරම්බට කණ්ඩායම ලැබෙනවා. ලබා දෙනවා. අරමුණක් ලබා ගන්නවා අකුරම්බුඩ කණ්ඩායම වෙතින් නැවතත් අකුරම්බුඩ කණ්ඩායමෙන් පත්ව ජවරම්බුඩ කණ්ඩායම වෙත ප්‍රති දැක ගන්නවා ඔව් පන්දුවේ නැවත පන්දුව ලබා දීමට සිදු වෙනවා ජවරම්බුඩ කණ්ඩායමට ආවල ගානල ආයි ආයි අවස්ථාව ලබා දීමට සූදානම් වෙනවා. සම්මත සංග්‍රහ ලබා දෙන ඒ මනාව දැක්කගත්තා. එයාට ශක්තිය නිරන්තරයෙන් ලබා දෙන්න ඔවුන් දෙරිමත් කරන්නට කියලා මේකද ශ්‍රේෂ්ඨ දෙයක් ඉස්සරහට ඕනවතන් පන්දු ලබා දෙනවා දෙවරම් පුලින් අත්දැකීමට පොඩි රැක ගන්නවා Gracias. නැවතත් පන්දුව ලබා දෙනවා දෝරමුල්ල කණ්ඩායමට. සීමාවෙන් පිටත පන්දුව ඇදී ගියා. නැවතත් දෝරමුල්ල කණ්ඩායමේ පන්දුව ලබා දෙන අවස්ථාව. අර රිබරි බඩේ ඉපි කොන්ටෙන්නා ලකුණක් ලැබෙනවා දේවර මුල්ල කණ්ඩායමට හවුකන්දෝ ලබා දෙනවා අකුරඹර කණ්ඩායමට මුදු පහරක් දෙන්න කියලා නැවතත් රැක ගැනීමට නොහැකුණා අකුරඹර කණ්ඩායමට ඕනෑම දෙවරඹර කණ්ඩායමෙන් පන්දුව ලබා දෙන අවස්ථාව පන්දුව නිවැරදිව ලබා ගන්නවා මුදු පහරක් සදයි නැවතත් අකුරම්බය කණ්ඩායමට පන්දුව ලබා දීම. ඔව් පන්දුව යොමු කරනවා දේවලපොළ කණ්ඩායමට. ඔබ පහරක් කරනවා ඔබ දැක ගන්නවා. ඔව් අංක 6 දරන අකුරම්බට පීඩක මහතා පුදින්ගේ ස්ථානගත කරා උපත ගෝලය නිවැරදි සැරෙන්න කරා ලකුණක් ලබා ගන්නවා හොඳ මේ අවස්ථාවේදී අකුර අපර කණ්ඩායමේ පන්දු ලබා දෙන අවස්ථාව ඔව් සීමාවේ සීමාව පිටතේ ගෝලේ රැඳී ගියා පන්දු රැඳුණා ඒ නිසා නැවතත් දෙවරම් මුල්ල කණ්ඩායමට panggung ini ya. Nama kata kurang berdekat diameter panggung apa ini? So, untuk panggung. Kesai, kesai. Pintu sebelah di panggung ke diri semua dan luar. So, පාස්බෝලේ නැමීමේදී අසාසක උනත් අපි බලමු අකුරම්බර කණ්ඩායමේ අංක 6 දරන ක්‍රීඩකය පන්දු ලබා දෙන අවස්ථාව අද පන්දුක් රැකගන්නවා Thank you. හොඳ පන්දුවක් දෙවරම්බුල ක්‍රීඩා සමිතිය ක්‍රීඩා සමාජයෙන් ලබා දෙන ක්‍රීඩකයන් අපි බලමු නිවේදනය ශ්‍රී මහතාට හැකි වෙන කර්තමාත්මා හමු වෙන්න නාවලතිනී ගල් සභාවතුමනි ප්‍රධාන ගෞරවයෙන් ආරාධනා කරනවා අපේ සභාතුමා හමුවෙන්න. හොඳයි. අකුරම්බර සංස්ථාවේ කරු සම්දුව අකුරම්බර ක්‍රීඩකෙන් විසින් ලබා දුන් සම්දුව ගිලී ගියා. නවකත් ලකුණක් එකතු වෙනවා. ඔව් අකුරම්බර කටයුතු වුණා ලකුණක් ලැබෙනවා අකුරම්බට කණ්ඩායමට නැවත අකුරම්බට කණ්ඩායමට අංක 18 ඊටට කලදගත් ක්‍රීඩකයා ලබා දුන්නා අකුරම්බට කණ්ඩායම मात्र देकर जायक रहा है